Bienvenidos más un día a jugar Dragon 2, la máquina de ¿vale? Continuamos, estábamos en el último nivel y teníamos que intentar pasarlo porque nos quedan tres... Nos quedan tres gameplays más, bueno, tenemos que hacer seis y que este, este, este, cuatro, o sea que nos lo tenemos que pasar pero todavía no. Y creo que las flechas que salen Cuando las flechas salen raras... Eh, ya estaba aquí, no, no estaba aquí. Cuando las flechas salen raras en diferentes sitios... Cuando las flechas salen en diferentes sitios por ahí, cuando grabo, quizás es una medida anti-gameplay. Pero no es igual, yo hago el resto. ¿Cómo puede ser una medida accidente si en esa época no existían? Los Medea han pensado en ti, ¿vale? No sé si me mal. ¿Ya gano? No ser activar tan pronto. Yo no puedo ganar tan pronto, que creo que no estaba aquí tan al final. No me suena que estaba tan... Quizás me equivoco, eh. Me parece que estaba por el final, pero no al final del todo. Ahora así. Yo no me suena. A ver, no el video. A ver, a ver. Vale, eliminaré, miramos a la anterior a ver, a ver, a ver si lo he hecho. A ver si... La anterior lo he hecho. Qué monos estos. No Ugh! Ver, a ver si... quizás se el anterior? Sí. Se este, el anterior. ¡Ay, idiota! Ahora Ya vamos bien. ahora sí. ahora sí. a veces me lío de nuevo que pienso dónde spawn. Ah, vale, vale.

Bueno, jugaremos una última vez. Si estábamos aquí no allí. Estábamos aquí, no sé qué digo, video tener. ¿Qué, qué, qué, qué es? Ahí. Ya está casada, se casa con muchos que te eso. ¿no? Entonces se casa con el otro, es doble matrimonio. La realidad, se casa doble. No lo pillo. Venga, venga, sí, lo paso. Sí, ahora sí, pues aquí. O casi aquí. Bueno, eh, casi era ahí. Pero no me iba a pasar. ¡Wow! ¡Qué como!

tigre, tigre, tigre, tigre, tigre, Bueno, y después de un poco de hemos empezado a hacer los spoilers, pero ahora sí que vamos a Ahora estamos jugando al nivel que toca. Don Blue es el creador de la serie Todo el para el cielo y los dinosaurios esos, En busca del Valle Encantado y muchas series más. Ah sí, Titan AE también es suya, que es el este juego Kitana eh, es parecido al juego que jugaremos después, que es Dragon's Life 3, es Space este Race, pero forma parte de la misma trilogía. ¿Vale? Es un juego que jugaremos después de... Eh, bueno, después no, podéis elegirlo en el menú. No sé, porque es Si no hablo más, por ahora digo que se acaba. ¡Ay, ay, ay! no Como me gusta hacerlos caer. Es que todavía no queda nosotros ganar. Y este es más fácil que el anterior. el siguiente capítulo hago Intento pasármelo, que no he podido pasar. No me acuerdo cuáles eran. Así que nos vemos en el siguiente, ya veremos lo que haremos. Adiós.